मैं लेके आया हूँ आपके लिए एकदम फनी ट्रिक वन टैप सीधा थोड़ा नीचे खींचने का स्पायर बटन करो ऊपर जैसे कान रगड़ते बैठे थोड़ा नीचे करके ऊपर ये देखो ऐसे वन टैप एक्शन और देखना ये देखो और सीधा थोड़ा नीचे खींचने का और कान को ऊपर रखेंगे फिर कैसे लगता है हेड शॉट वन टैप है देखो वन टैप ओके बाय